Thank you. altura de peito, nits, mi, san, ti. Agora como que é? Último yeah! É. Altura de rosto, mesma coisa, nits, mi, san, é?

Vamos aplaudir. Peace. Tudo bem? Então o responsável pode tirar a faixa branca da